12 мәктәп бәлішілер КВН командасы. Татлига біз КВН уйнейбез Бәлешләр. Сәхнәдә безне каршы алыгыз кул чабып. Сәлем! Сіздің олдығызда бәлішілер КВН командасы. Олға! тапқыр исәмісіз. Біздің бірінші миниатюра шаһардан қайтқан егет екі көрші ауыл соғышларында қатынашырға болды. Нәрсе, сіз әзірме? Әйе, әзір. Тоқтап тұрыңыз әлі, мен өзім. Біз сіздің білән соғышырға келдік, яңа мұншадан шыққан кібік. Сіз ауылда пішіра кібік, менім аяқта, мен шыпшық кібік, бары тек көкте. Сіздің авылығы сүтті шәй кібік, аштағы дұңғы сыман, Елен есімлі қыз сыман. Тұқтағыз, тұқтағыз, егітлер! ярар біз аны біз? Ә сіз неге біздің ауылда шындай егітлер керек ме шәһәрдән қайтушы егет бар һәм ул үзе белән гел яңалыклар алып кайта шундый хәлләрнең берсе ну сүйлі, сөйлә нинди яңалыклар шәһәрдә бар Алар барысы да смузи ише. Смузи? Нәрсә соң ул? Менә карагыз. Банкада варенье бетә, ан кайнар су өстиләрде. Булга товар. Менә шул була смузи. Шәп. Алайса мимәт инде икенче ел әчегән смузи ясый. Тагын нәрсәләр бар? Алар бөтенсе дә Хэллоуин бәйрәмен үткәрәләр. Нәрсә соң ул Хэллоуин? Ну, Хэллоуинда бөтен кеше ямсыз куркыныч булып китәләр дә акча сорап йөриләр. біздің ферит абыйның күн сайын ойын екен Атағы нәрселер бар Бұш вақытта бар спиннер әліндірі нәрсе ол ну неше айтарға спиннер ол жоқ жоқ нәрсе ол бош вақыт мен биыл емтихандарны мен білмеймін нәрсе ол атағынан да нәрсе бар дамир олар бүтін үсіде қорқыныш квест комнатаға minnətinlə oğdağı bədrəfkə baru, minə o qurqanış kvest. Əyim. Білесіз міне жикалар киінелер? Нишік? Жыртылған джинсы хам кепкі. Соң біз бек көптен шуа еребіз. Бұ нәрсе бұла. Бізгін әшәқардан түгіл. Арда бізден мадала екен. Вот біз түкке. Шындымен көптән түгел без шундый яңалыкны ишеттек. Татар авылларында чиркәүләр төзи башларга телиләр.